Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как обычно, Буди. Enter. И mm. на ваших глазах мы сейчас будем обозревать карту Козмини 3. Третья вот. часть у нас э, уже подходит. Больше половины прошло <laughs> к э, Коз 24 капа. В mm -hmm. принципе, очередная вырезка из э, карты, из э, большой, которую все вы можете поиграть. Она, по-моему, на сколько минут она идет? Карта обычная. Сколько сможешь? От, от 15 а и, и, и дальше. А, ну да, там Или... рекорд, по-моему, что-то около 12, что ли, да, 16. Да, около того. Вот, в общем-то, опять же, текстуры все те же, skybox помененный. У тебя включен skybox Да, включен, классные такие эти. Я вообще ништяковые. Кос- космич... нос, серебро, там, космос, все такое, классно. Да. Мы Заберем эту карту потом на онлайн-кап, на космическую тему. Мы где-то в воздухе над, над землей. Горы какие-то гипертрофированные большие. <laughs> Гипертрофированные. Как думаешь, где это... Как это место называется? Похоже на Южную Америку с высоты примерно а, самолетами, да? Э, э, не знаю вообще. <laughs> Честно не скажу. Какие-нибудь Тут одни горы, наверное, значит, что-то. Урал? Т Тибет, может, какой-нибудь еще. Я не знаю. Я просто в географии разбираюсь. Итак. И в математике <laughs> Ну ладно. Итак. А, кто? Давай ты показывай, что попробуй пройти карту. Э, Интер у нас задрочит эти по три дня сутками не вылазит из дома. Даже еле его вытащил вот обзор записать. Э, в общем, появляемся мы на небольшом квадратике 64 на 64, насколько я понимаю, или 32 на 32 даже. И э, видим, в принципе, что нас ждет долгий путь наверх по столбам. Можно идти хоть влево, хоть вправо. Тут, в принципе, все без проблем прыгается. Надо идти к центру. Потом залезаем еще наверх и опять идем в бок. В принципе, карта полностью симметрична, и можно начинать хоть там, хоть здесь. Но здесь, я так понимаю... А, ну да, тут, в принципе, без разницы. Здесь мы падаем вниз. И, скорее всего, можно оттуда разогнаться и примерно куда-то сюда, наверное, сразу упасть, чтобы не прыгать по всем квадратам. Так. Это у нас какие-то огоньки. Лампочки. Там мы еще, наверное, попрыгаем. Это вот, вот этого вот не было, это сам mm-hmm. Носов, по-моему, добавил. Ну, либо Носов, либо Рекрут, я, Безумно. честно, не знаю, кто там, да, не, не знаю, кто там это занимается. И вот тут уже начинается главная опасность, потому что, ну, я уже немножко прыгал, и если туда падаешь, то умираешь. Делать я этого не буду, но... Ты засыпался, на всякий случай. А, да, в натуре. Вот, вот я да, покажу. То есть, если вы не, неаккуратны и вдруг упали, то, к сожалению, это ГГ. <laughs> Но это, благо, еще только старт, поэтому это не так критично. Тут опять мы поднимаемся наверх, и вся карта будет, э, судя по всему, состоять вот из таких... И, ну, как бы, будет иметь такую структуру, столбовидную, квадратную, по которой нужно будет постоянно прыгать. Так. Здесь, я так понимаю, можно разогнаться и вот сразу сюда, наверное, долететь. Ну да, к себе можно. Да. Аккуратненько прыгаем. Ну, мы будем аккуратненько. Enter будет там же жестить. Снова забираемся наверх, наверх, наверх. Тут у нас опять наверх. Так. Я вот столбы никогда не любил вот такие. <laughs> это Типа тортура у меня никогда не получалось. Так, и мы, кстати, уже относительно на финише. Да. Финиш, я так понимаю, где-то там. Да, да. половину карты. Да. Вот самое у нас простое место на карте, наверное, когда надо по прямой пропрыгать. Отсюда, сразу, отсюда, наверное, сразу сюда, да, можно? 64, Раз да, краешка. точно. С угу. краешка можно. Здесь мы аккуратно поднимаемся. не взяли там срез? Не. Э. Читы. <laughs> Так. Здесь у нас небольшой лабиринтик, в котором, в принципе, я, я думаю, что чтобы тут заблудиться, надо быть, не знаю, кем. Но, блин, я видел там демки по 4 минуты. А что если эти 4 минуты вот в этом лабиринте блуждали? Да не, вряд ли. Ну ты прикинь. Здесь, э, в принципе, тоже ничего сложного нету. Можно найти, я думаю, роуд с сейфпозом с тем же, да, с серкла начинаем, допустим, прыгать и как-то по определенным кубикам прыгать. Это не проблема опять наверх, еще столб, Сетпост. Еще у нас прямые, прямые, прямые. Я уже вижу этот заветный квадратик синенький, mm -hmm. который олицетворяет у нас финиш. И, и финиш. собственно, финишируем. Да. Но я не пересек старт, поэтому мне даже не написало, что у меня 4. Enter, наверное, так проходит. Ну ладно. В общем-то, вот такая финишная платформа. Я, я бы на самом деле сделал кусок, может быть, я бы обрезал, может быть, где-то вот там, да, допустим и продлил бы там кусок, потому что, насколько я помню, там что-то интересненькое еще Нет, было. Нет, там было падение этого. вниз, и там, в принципе... Телепорт? Да? А, ну да, там падение вниз, по-моему, и телепорт скоро. Там ничего такого интересного. Заворот, по-моему, там за угол и все. Так, а нельзя? Э, ну, можно, наверное. Ну, вот такая карта, в принципе, я вот ее, наверное, прошел за минуты за минуту, да, ну, где-то полторы, полторы-две, может быть, минуты. Очень медленно, мне не кажется, торопясь, больше. В принципе, не падает, Ну, может, лучше, да. Потому что один, 1, ну, 0,5, по-моему, CPM эм у меня. А, итак, покажу, как обычно, сначала... Грязь. Кал, нет, кал, вот, промот 0. Так, выку 3. Интер у опять же, участвовал в обеих физиках. Я могу сказать то, что в q мне эта карта прям вообще не понравилась, особенно пару моментов. А, Во-первых, как здесь начинать в вк Ну, как мы видим, можно направо, можно налево прыгать. Мы залезаем наверх и начинаем прыгать вот так. То есть в физике ВК-3 можно по этим кубикам прям подряд прыгать и, в принципе, нормально поднимается. Если стартовать не прям с краешка, а вот где-то отсюда. Потому что если с краешка, я буду упираться каждый раз в этот уголок, в кубик. То есть вот так мы зажимаем прыжки, прыгаем, прыгаем, залезаем наверх. Здесь у нас кубики тоже мы на них поднимаемся наверх. И здесь можно либо туда подниматься, либо сюда. <clears throat> Я обычно поднимался сюда и потом... Потом, потом, в общем, проходил эту карту. Пройти вот это все большое место можно двумя способами. Тремя. Способ номер один – это прыжок вниз Э, и поднимаемся по этим кубикам, ну и прыгаем дальше обратно. А, способ номер два. Кстати, тут обов нету? Способ номер два. Если мы, <laughs> если, мы, если мы посмотрим вниз, то мы видим букву Г. <laughs> Серьезно, серьезно? Я просто так спросил, потому что с этих кубиков там это оп можно ловить, даблджам. Так вот, и мы видим букву Г. К сожалению, это не J. Это да, только Г. И, э, к сожалению, здесь очень большое расстояние. И оно угу. прям оп можно сделать, но это сложно. То есть, э, по идее, если очень хорошо, хороший сделать циркл, то долетается до самого краешка. А, а можно, слушай, можно не с циркла, а типа со второго да. прыжка соскользнуть. Откуда? Где-то второй? В смысле, вот здесь? Ну да, то есть ты делаешь приджамп и соскальзываешь. Да, но нужно очень хорошо постараться. Да, вот. И все равно просто ну, так. Но он особо выключили, по Ты, ты не сделаешь. Да ладно. А нахрена их выключили? Так они тут тысячу лет уже а. выключили. <laughs> Сейчас я включу. Так. А, итак. Прыжок. Сейчас попробую как-нибудь прыгнуть так. Прыжок. Прыжок. Да. Yeah. Э, нет, не получилось. Almost. Тоже. Almost. Но ну здесь, говорю, не так-то просто это сделать. Almost. В общем... Тут, ну, ну еще и в Q3 суть в том, что нельзя... Ой, я кнопки забыл отобразить. DF... А, F. Нет. Ну, в Q3 сложнее приобрести 0 да. при, а... при столкновении со стеной, <clears throat> поэтому тоже в этом есть свой косяк. А, в... Вообще, так как у нас здесь стена, а, ну, хочу заметить то, что здесь есть невидимые стены. Не везде, но они есть. То есть, например, вот здесь вот есть стенка. Здесь она все еще есть, есть, есть, а вот здесь уже нет. Здесь мы падаем вниз. То есть она где-то располагается где-то. В некоторых местах она, они появляются, эти клипы. А, и их можно вроде как чуть-чуть использовать. То есть они немножко помогают. Во-первых, они... Клип может помочь вот здесь вот, чтобы не улететь туда за стенку. Ну и, наверное, с той стороны тоже. А, вот. И благодаря этой стенке можно использовать wall, wall strafe, что ли. Ну, то есть, когда мы идем прямо, у нас скорость 320. Можно там до 350 набрать скорость. Если мы идем вдоль стены и э, зажимаем, там, не знаю, стрелочки, можно до почти 400 с чем-то скорость развить. То есть это получается быстрее намного использовать стеночку. Угу. То есть, и таким образом вдоль вот этой стенки, если мы вот как-то вот так вот сделаю, а, и после, после падения начну еще стрейфить, а то я сейчас а, забыл пострейфить, можно, ну, я, по крайней мере, как я, как я это делал? Не знаю, ты читер. То есть я начинаю как раз <clears throat> по снапхуду где-то вот сюда. Э, набираю скорость сначала краешком. Угу. И потом, э, как только начинаю падать, нач... двигаю... Э, <clears throat> ну, начинаю строить, Почти получилось, я очень поздно нажал... Э, а, он же, он же... Я слишком поздно, что ли, двигаю. В общем, Здесь об возможен, он делается, но э, я даже пробовал проходить с обом. Но, к сожалению, он не такой быстрый, как другие способы прохождения. А, ну, в Q3 этот топ намного сложнее. В CPM там про проще словить. Нажимаешь вперед, двигаешь. То есть намного, но тоже он не такой простой. А, и третий способ прохождения вот этого всего, это взять и срезать вот эту большую яму. Э, это делается, достигается при помощи, если мы залезаем сюда и начинаем хорошо стрейфить. То есть мы начинаем стрейфить вот где-то по зонам. Приземляемся прямо на самый-самый краешек. Читер. И, и опять не долетел. Вот где-то, значит, с этого кубика. И можно О, долететь. Хорош. То есть э, в обоих физиках это перепрыгивается яма. Дальше э, в физике VQ3 есть еще очень большая крутая среза, но она сложная, и я ее не стал делать. То есть, если по... мы разгоняемся, перепрыгиваем эту яму, прыгаем сюда, здесь делаем фрейм джамп маленький, приземляемся mm-hmm. на этот краешек, и потом долетаем вот до туда. А, Ой, ты. Да, Офигеть. это возможно, но, к сожалению, я понял, ну, я, по-моему, один раз так сделал и понял то, что это очень сложно, рандомно. И самая большая ну проблема это фрейма джампы. Я подозреваю, что кто-то из э, тех, кто быстрее тебя нет, сделали. Нет, это, никто можно. не сделал. Ты посмотрел демки уже? Ну да, там. Э, ну, э. у тебя просто спортивный интерес был, да? Кто-то сделал срезы ты это или нет? Ну, в общем, да, так, такую срезу никто не сделал, и она очень сложная, и просто я говорю то, что так можно тут долететь. Угу. Это экономит нам время прыгания по этим падикам. А, в физике в Q3 мы прыгаем направо, направо, направо, и отсюда начинаем просто по ним а, стрейфить, фрейм джампить. Я так понимаю, что вот это как раз место, оно, оно много очень проблем доставило новичкам, потому что по этим крышечкам не так просто пропрыгать. Потому что если мы Остановились хоть раз. Дальше нам приходится... А, вот, например, здесь. Очень сложно долететь до верха, приходится падать вниз, потом залезать наверх, опять прыгать сюда, опять наверх залезать. И вот таким вот образом потихоньку проходить. Ну, я думаю, мы это и увидим. <laughs> это нас и ждет. Вот, но если быстро прыгать по, по кончикам, ну, фрейм и джампами, то можно спокойно все это пропрыгать. А дальше мы прыгаем, прыгаем, залезаем наверх, наверх, наверх. И у нас имеется очень такая неприятное место, которое больше всего, особенно физики в мне доставило проблем. А, потому что, потому что, когда мы начинаем прыгать по этим уголкам, вот особенно этот кубик, они расположены криво, и чаще всего после прыжка с этого кубика мы врезаемся или в эту стенку, или в эту стенку, или куда-нибудь. И когда я пытаюсь сделать это быстро, я очень часто падал тут, в ту яму или вниз. То есть я прыгал сюда, сюда и, в общем, и сваливался с этого кубика. Угу. А в идеале нужно, то есть раз, два, три и опять не допрыгнул. То есть нужно очень четко как-то допрыгивать на эти кубики. А, вот на этот тоже нужно не свалиться с него. На этот кубик тоже не свалиться. И потом с него уже начинать стрейфить дальше. А, ну, то есть это очень неприятное и неудобное место, которое мне достаточно проблем доставило. А, плюс, если, ну, это, если кто-то пытался так делать быстро. Если медленно, то, в принципе, все нормально. Мы нажимаем вперед, прыгаем, вперед, прыгаем. В принципе, не так сложно. Глав, главное вовремя отпустить кнопочки, чтобы не свалиться вниз. А, следующее часть прохождения это прохождение по вот этим вот кубикам. Здесь ничего, в принципе, интересного нету. А, единственное, мы можем немножко скорости сохранить, когда мы прыгаем по вот этим вот кубикам. Вот, например, отсюда. А, то есть при прыжках можно здесь немножко вот так вот пострейфить. Э, фреймджамп направо. Прыгаем здесь два прыжка, сюда и приземляемся на этот кубик. То есть здесь, в принципе, никакой никак не получится улучшить. Я, по крайней мере, не придумал как. Вот. Прыжки по кубикам, по кубикам, залезанием на, на этот кубик. То есть здесь тоже никаких таких больших каких-то улучшений не сделать. И просто обычные прыжки фрейма джампа по вот этим вот а, кубикам, что ли. <clears throat> Следующая такая же такая, такое же, в принципе, расстояние, два кубика, как в самом начале. И в физике ВК-3, если мы начинаем стрейфить вот где-то вот с этого краешка, мы можем пропрыгать все это одним махом. Единственное, вот я сейчас свалился в конце. А, единственное, для того, чтобы быстро все проходить, после последнего нужно делать фрейм-джамп направо и прыгать наискосок. Это тоже не... Ну, надо было приноровиться к этому прыжку, потому что если прыгнуть чуть правее, то я не долетаю до краешка. Если прыгнуть левее, то я втыкался в, в самый краешек. А, вот. Ну и дальше начинается такая... Такая, как бы сказать, вот эта палка, по которой надо прыгать. А, как это все делается? Ну, мы запрыгиваем на... Прыгаем по этим трем кубикам. В принципе, обычный стрейф прыжок, прыжок, а прыжок, при, прижимаемся к стенке, запрыгиваем на нее и потом продолжаем просто прыгать по ней. А, из краешка запрыгиваем на вот этот кубик, который я сейчас не зацепил немножко. В принципе, тоже никаких проблем. Единственное, если здесь... Здесь приходилось, наоборот, по послабее стрейфить, потому что если стрейфить чуть-чуть посильнее... А, то есть... Сейчас, сейчас я да что такое нужно? Эх, какие серклы. Да, эх. И я специально слабо сделал, делаю, чтобы не воткнуться в него. Так. Вот. То есть можно приземлиться куда-то сюда или, ну, в общем, перепрыгнуть этот краешек. Приходилось прыгать слабенько, чтобы приземлиться только на краешек и сразу вот на этот наверх. Вот, здесь начинается, как сказать, лабиринт. В э, в оригинальной версии здесь была большая-большая среза. Здесь можно было после вот этого, по-моему, после вот этой вот прямой прыгать-прыгать, завернуть налево, полететь туда куда-то, вот левее, левее, левее, левее. И мы падали в телепорт, который нас телепортировал вообще вон туда. Ой, Да, но это было в оригинале. А в, в этой версии, к сожалению, там килл везде и телепорта нет, поэтому приходится проходить лабиринт. И, как вы видели, уже здесь, к сожалению, не срезать, здесь просто большая стена. И наверх тоже не получится залезть, потому что у нас нету ни ракет, ничего пропрыгать по этому, по лабиринту. Так вот, ну, по лабиринту что проходить? Мы просто надо приноровиться к прыжкам, которые здесь есть, посмотреть, сколько их, постараться посрезать как можно больше углов, например, вот этот вот физики. Нарисовать картину обязательно на листочке, повесить ее перед монитором, чтобы когда вы заходите в лабиринт, вы не заблудились. Да он простой, здесь одна единственная дорожка. Здесь даже сворачивать некуда. То есть здесь ну, прямая, я очень, прямая, прямая. очень надеюсь, что все думали и как ты, и что так и есть, потому что, не знаю. Я, конечно, в вас уверен, но лабиринт это такое. Так, я сохраню здесь, чтобы показать дальше, что тут mm -hmm. есть. А, итак, у нас имеется вот такой вот большой-большой большое пространство с кучей-кучей кубиков. А, если хотелось проходить быстро, приходилось а, учить дорожки, с помощью которых проходить вот это все. А, я нашел, в принципе, ну, для, для CPM одну, для VQ3 одну и даже две дорожки для VQ3 физики. А, потому что первая мне не очень понравилась. Первая дорожка, ну, обычно я дорожки учил как-то вот, вот с этого угла начинал стрейфить, потому что, ну, просто удобнее было э, использовать циркл вот здесь вот, ну, да, поворот на скорости, и чтобы проходить как-то это все. А первую дорожку, которую я нашел, она выглядела как-то... Сейчас я, может быть, попробую повторить. Она очень быстрая, классная, но она не такая простая. А, тут нужно было врезаться в эту стенку. Вот по такой прямой мы попрыгиваем, врезаемся в стенку, прыгаем дальше по этой прямой. Потом, по-моему, на вот этот вот кубик. После него на вроде бы вот этот кубик. Потом Сейчас, сейчас я посмотрю, как куда будет получаться. Я уже не помню, как это было. А, по-моему, а, даже, даже до вот этого надо было долетать, вроде бы. Либо слабее, черт, я не помню. Тут еще проблема заключается в том, что эти кубики, они... Э, мало стрейфа. Да что такое? У меня никак не получается. Даже зацепился немножко. Е. Yeah. Yeah. А, да, и таким образом, э, по-моему, в этих три, прыж три прыжка я приземлялся после этого кубика сразу вроде в угол, по-моему, можно было запрыгнуть. Надо было mm -hmm. просто полевее взять. Сейчас я попробую еще разок, может два. Тут надо просто очень хороший стрейф иметь. И... А! Вот, ну, вот, вот я, пере, я перепрыгнул уголок. Вот на этот уголок, по-моему, надо на кубик, потом на вот этот кубик, и прям в уголок мы приземляемся сюда. То есть это очень много экономит, но проблема в том, что эту дорожку вот так просто не сделать. А, ты ее использовал? Вот сюда, сюда и сюда. Нет, я э, попытался много раз, у меня она много раз фейлилась, я забил и решил по, по другую дорожку найти. А, в результате я нашел дорожку, когда... А, два, три, четыре. Я пос послабее чуть-чуть начал стрейфить и долго думал, на какой же кубик тут приземляться. После двух прыжков, после э, цикл, ну, это фрейм-джампа здесь, а, угу. Получается так, что вот на ну, вот этот кубик можно приземлить, запрыгнуть. То есть либо на начальный, но это мне мало что давало, либо вот я нашел то, что вот этот кубик очень классно на него запрыгивать и дальше пытаться стрейфить по, по нему. По нему. То есть хоть он спрятан за вот этим вот, но я вот так вот по дуге заворачивал на него и на нем уже прыгал. А, сейчас попробую показать дорожку. Демки ее все равно видно, но ладно. Mm-hmm. Вот. И после... Это так получается, по-моему, на пол прыжка или на прыжок поменьше, но она попроще. Блин, куда? По-моему, сюда правее надо было. Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда и вот на краешек. То есть намного проще, как, как по мне получалось, прыгать по этим кубикам, но... Угу. Ну, ну и меньше вариантов свалиться. Дальше мы залезаем наверх, наверх пытаемся не свалиться вот в эту яму. Я, по-моему, один раз свалился, когда прыгнул чуть-чуть сильнее и вот сюда упал. Тут, то есть нужно на краешек и потом тоже не свалиться с этой перекладины. И фреймы джампами и как-нибудь проходим вот это все. Вот, ну и финиш, в принципе. Здесь мало чего можно внутри показать еще. Основные моменты прохождения я уже показал. Мне даже не хочется в проходить. Она большая, сложная, и потом ну, да. посмотрим. CPM, промот 1. CPM все намного проще. Во-первых, а, ну, намного проще, за исключением пары моментов. Во-первых, момент тот, что вот эти вот, так сказать, вертикальные столбики, вот расположенные на двух кубиках между друг другом, они, если мы попробуем по, них, по ним стрейфить, у нас будут получаться double jump ы. Вот как у меня сейчас. То есть прыжок, прыжок, и получился double jump, мы перелетели все. Поэтому mm -hmm. мне приходилось э, после каждого прыжка э, заделать маленькую задержку. То есть прыжок, прыжок, и потом уже double jump. Чтобы, чтобы не перепрыгнуть случайно pad. Это чуть медленнее получается, чем в УК-3, вот эти, конкретно вот эти вот э, столбики, но э, в итоге, естественно, CPM эм быстрее, потому что возможность поворотов и всего остального, и скорость побольше. Ну, тут основная проблема это double jump ы, там, где они не нужны, я так понимаю, да? А... По ну... этим особенно, там, по столбам. Или это не проблема была? Да, для меня нет, в принципе. Ты делаешь задержку, когда вымеряешь просто чуть-чуть побольше, и все, и нет double jump а. А если напрямую? Напрямую не, не быстрее. В смысле? Просто double jump ами? Так, что ли? Ну, Ты может просто... и так, кстати. Не, в смысле ты можешь э, ведь просто типа... А, не, не получится. Ну ладно, ладно, давай. Вот. А дальше здесь э, начинаются опять варианты прохождения. Либо мы делаем прыжок-прыжок, а потом стрейфим. Либо мы делаем double jump с этого краешка и стрейфим. Тоже дорожку надо было подгонять под каждый случай. А, тоже с этого кубика можно либо с два прыжка запрыгивать и прыгать э, strafe ом, либо можно сделать double jump отсюда, либо прыгнуть и потом double jump нуть. То есть это все зависит от, от того, какая, какой этот, как сказать, какую дорожку выберет игрок. А, так, покажу чуть-чуть оп, который у меня не, никак не получался в ЭКУ-3. Здесь он должен быть получиться у меня попроще. Mm -hmm. Вот, он намного проще получается. Но это но это медленнее, по крайней мере физики CPM. Это намного медленнее, когда мы прыгаем по этим падикам, все такое, чем прохождение нормальной дорожкой, крутой. А, итак, что здесь за крутая дорожка? Ну, а... Тут где-то Рокет. Нет, нет, здесь Рокета. Ну, как я показывал, в ЭКУ-3 можно проходить, э, перепрыгнуть эту большую яму. Угу. Блин, я далеко сохранился. Я даже если начинаю прямо от самой стенки в физике CPM, я иногда ее перепрыгиваю. Ну, у тебя сильный стрейф. Ну, здесь нужно как... Я даже слабенький пытаюсь сделать первый циркл, и все равно перелетается. Вот, физики CPM, к сожалению, это... Э, ой, не к сожалению. В общем, этот прыжок намного проще сделать. А, да что ж такое-то? Ты же можешь э, чуть-чуть вправо уходить, нет? направо, налево, потом сюда. То есть из, в физике CPM из-за того, что мы можем поворачивать на... Э, <clears throat> поворачивать при прыжках, мы можем сделать небольшой зигзаг направо, потом прыгнуть на краешек и завернуть налево. То есть у нас скорости будет много, и мы спокойно приземлимся сюда. Угу. А, и дальше у нас будет э, два варианта прохождения. Ну, вроде два. То есть, по-моему, с этого уголка либо мы прыгаем э, на этот пад наверх, потом по нему сюда, чуть притормаживаем дальше. Либо есть вариант, когда мы с этого, вот с этого краешка э, летим сразу через пад, и потом мы делаем, потом запрыгаем наверх. То есть это намного быстрее прям. Прям mm-hmm. намного кру- круче и быстрее и все такое. Я проходил как раз таким путем и... и сейчас попробую, наверное, показать. Раз, два, три, четыре. И как, обычно перелетаются все. Сейчас не долечу. Вот это тоже большая проблема была с этим. С этим, с этим перепрыгиванием, потому что сложно, в общем, так сделать. А, ну, вы видели, как я почти допрыгнул. Есть вариант э, быстрее чуть-чуть э, прохождения там, по-моему, на 200 или 300, как, если мы будем начинать strafe ить не с того верха, а вот прям вот, вот с этого краешка. Mm -hmm. То есть, если, Интересно. Да, если начинать с double jump ом а вот этот вот уголок, да что ж такое-то, то у нас по прыжкам, в принципе, получается так же. Все. И... Да, но, к сожалению, это, ну, не к сожалению, не знаю. Я сначала пробовал так делать, э, это быстрее, но это более рандомное, чем а, прохождение сверху. То есть скорость не так четко регулируется и, по крайней мере, у меня получалось намного реже, чем, а, чем если просто наверх залезать. Вот. Ну, здесь сверху при прыжке с этого краешка мы здесь либо просто запрыгиваем, либо делаем double jump. В идеале нужно делать double jump, чтобы потом mm -hmm. в один прыжок, в одно приземление сюда запрыгнуть сразу наверх, то есть экономится полпрыжка. Дальше мы залезаем наверх и падаем. Нет, не падаем. И у нас, ну, по крайней мере, я делал такую мини-срезку, что ли, с последнего pad ика. Если сделать double jump, можно обогнуть этот уголок и... Черт, либо как-то просто double jump а. Ну, побыстрее добираться вперед. С CPM вот эта часть намного проще. То есть мы прыгаем, прыгаем, прыгаем. Вообще можно просто зажать кнопочку вперед и иногда нажимать кнопочку прыжок. А, раз, два, три, четыре, пять. И потом начинаем немножко strafe ить. То есть э, намного проще в это прохождение из-за того, что в физике CPM можно поворачивать как раз. А в q ты споткнулся об, об, об столбик и упал в, в, там в килл. Вот. А, дальше. Здесь есть... А, дальше имеется... Ну, проходим как в q 3 а, ну, за исключением вот этого даблджампа. И дальше у нас mm -hmm. есть возможность срезать вот этот вот большой пад. То есть можно вообще прыгать напрямик. Это экономит целый прыжок. Сейчас попробую, как это делается. Если постараться, то он долетается. Я сейчас просто в зону совсем не попал. И прыжок сюда, сюда, и мы долетаем дальше. То есть намного быстрее прохождение получается. Ну, дальше, в принципе, как обычно, прыжок наверх или double jump. Ну такой большой скорости я, по-моему, приземляюсь куда-то сюда. Я делал double jump вот эту штуку и врезался хоть в этот краешек, но у меня было немножко горизонтальной скорости, потом прыжок сюда и залезаем наверх. Дальше, в принципе, ничего такого сложного. Залезание наверх, наверх. Опять начинаются вот эти вот прыжки по по, по столбикам, когда мы не можем mm -hmm. дабл-джампить нормально. Ну, я, я их циркулем проходил. Может быть, можно и вот так вот делать. Мне показалось это медленнее. Зачем вот так вот? А дальше... По-моему, здесь надо было чуть пораньше вот отсюда начинать double jump. Да-да, я тоже сейчас думаю, что так побыстрее да. будет. Ага. И это позволяло дальше проходить очень быстро. То есть, так как здесь есть кубик, кубик, ну, в общем, Здесь есть возможность пройти вот эту часть побыстрее, чем залезать вот сюда. Потом прыгать, прыгать по этому всему. Как, как, каким способом? Так как это физика CPM, здесь можно заворачивать в полете. Угу. То есть можно было здесь сделать double jump и завернуть после double jump а налево, сохранив немножко скорости. Раз, два, и потом запрыгивать наверх. В принципе... Читы. Опять не долетел. Надо было чуть-чуть побольше скорости иметь. Кто так не делал, не знаю, вроде несложно ну, найти, думаю... но, но я сам вначале делал обычными прыжками, как в УК-3, потому что я не нашел этот способ. А, не долечу, не долетел. Дальше лабиринт. В принципе, здесь тоже ничего такого. Стараемся по, по максимуму скимать уголки, резать, побыстрее проходить все это. И дальше я опять с этого момента начинал, ну, как сказать, <clears throat> дорожку, ну, дорожку для себя формировать. Uh-huh. А, и какую дорожку я здесь нашел для себя? Я делал double jump об этот кубик, вот об этот, который здесь торчал. Потом э, идет приземление, по-моему, на этот кубик. И потом в несколько прыжков я делал double jump вроде бы об вот этот кубик. Сейчас я попробую повторить. Не знаю, получится ли. Тут надо было, наоборот, чуть-чуть правее уходить. Да, да, вот, вот, вот сейчас мне почти хорошо получилось, только скорости не хватило, чтобы приземлиться на следующий кубик. Раз, два, double jump об краешек, долетаем до сюда, до сюда, и здесь возможность сделать double jump и дальше проходить. О, То есть, читы. Да, все, все эти кубики, все было для того, ну, дорожка так построена, чтобы приземлиться в самом конце на вот эти два правых кубика, сюда или сюда. Для того, угу. чтобы дальше сделать double jump и сэкономить э, ползание, остановку здесь, ползание по этим кубикам и, в общем, сэкономить время. То есть мы здесь дел, делаем double jump, залетаем и сохраняем сохраненной скорости пытаемся проходить дальше. И, в принципе, ничего интересного дальше. Мы просто прыгаем по этим, по, по вот этим, по прямой. Здесь можно постараться срезать прям вот напрямик с какого-то момента, где, смотри, куда приземлишься. Я пару раз так падал вниз, мне, мне стало жалко, поэтому, что я падаю потом, поэтому в своей демке я все-таки решил немножко налево взять, потерять там 200, но не свалиться. Ну и финиш. То есть я, наверное, попробую один раз пройти. Конечно, надо бы с сейфозом. И... Давай. Покажи, на что ты способен. За что тебя вообще вандалик держит? Ну Так, я здесь, по-моему, неправильно начал проходить сейчас. Тут намного выгоднее. Хотя, не знаю. Сейф-пост. Потому что я здесь свалюсь, скорее всего. Нет, не свалился. Повезло. Так. Не получился double jump, но ну ладно, обычными прыжками mm -hmm. пройдем. Залезаем по вот этим кубикам. Дабл джамп. Пытаемся попасть в, зо в зоны и не попадаем. Не. А, так, как мне туда? Я очень далеко. Спит. Так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас. А, не долет. Ладно, сейчас попробую продолжить с того момента, где я остановился. Вот, вот, вот где-то здесь, наверное, можно попробовать. Цепь хос, double jump, поворот, поворот, поворот. Прыжок, прыжок, да. Здесь мы залезаем. Или, честно, я не помню, как я здесь проходил. По-моему, его обычным прыжком делал, чтобы не промахнуться мимо вот этого падика. Дальше. А, -а, -а. А, зачем я... Мне кажется, быстрее будет даже пройти потихоньку. Да, да... мои кнопки бинды перепутаны все. Да что ж такое-то? Ой, читер. Представляете, вы просто представляете, что происходит, когда он на рекорд играет? Это же... Не, ну там, там мои э, эти сейф-посы не сработают. Да, да, да. Там... Ком комбо читы сразу начинаются какие Вот, вот, вот, вот. Да, да, да. Ну блин, ну глупо отрицать, ну это. Чего? Да что такое? Почему я сейфпост не сделал? Я думал, это все нормально. Да, да, да. Долетим здесь наискосок. Эту сразу очень мало кто мог сделать, оно на самом деле очень сложно. Так. Е. Хорош. Не долечу здесь, как обычно, придется через низ. А просто взлети, поверху пропрыгай. Ну да ты ладно. же, ты же так проходил. Нет, конечно. Ты рассказываешь. Сейчас еще раз попробую. сейф ось. АЕ. О, а. Это, это могло быть быстро. Да, я знаю. Вот здесь, если попробовать долететь, может не долететь. Е. Да, Чуть в общем, в общем как-то так ее надо проходить. Я так думаю. Может, есть какой-нибудь покруче срезка, но я не нашел. Ну, Сейчас... разве что на 400. Что тут за кубик? На нем есть что-нибудь? Вдруг здесь секретка. Не, я не думаю. <laughs> Подожди, я здесь умру? Нет. Ну а, нет, просто кубик. Туда не упасть. Ну, ладно. А, что еще? Тут, наверное, все рассказали. Тут клипа нет, здесь можно упасть вниз. Каких-то секретов я, к сожалению, не нашел. Тут вроде бы нет ничего, нигде. Да их, да, скорее всего, нету. Да, кроме вот этой вот черепа. А вдруг черепушку что-нибудь дает? Ну-ка. Думаешь, кнопка в секретную комнату на финиш? <laughs> И прикинь такой, ты в нее стреляешь, и там ты... ТП на фин сразу. Чай, это не хочу, посмотрю. Ну ты читер все-таки. Но ну, она, скорее всего, прозрачная, на нее садишь нельзя. А, она, даже не заклиплена, эта 3D-модель просто. Обычно. Ну ладно. А, не успел. Я хотел под пол пролезть, посмотреть. Здесь тоже ничего нету снизу. Никаких секреток не видно. Подвал чист. И даже совсем не страшно. Можно нажать J и, и, и, и смотреть на... А J это что у тебя? ну, ключенская меня... бокса? Да, ключенская бокса. Mm. В общем, вот такая вот карта. Сейчас мы будем смотреть демки. Смотреть, обозревать. Их очень много, демки длинные, поэтому, возможно, а, будем с таймскейлом, да, что-нибудь такое. Ладно, переходим да. к просмотру демок. А, Демос готов? Так, сейчас. Да. Так, нет, сейчас. Как она, карта? Козмини 3. Козмини 3. ВК-3. ВК-3. Так. И самая классная демка. Лунти. А... 30 timescale. 84 плей. А, плей. <laughs> Подожди, сколько таймскейл-то? Пока, пока нисколько. Пока один. Я пока а, не менял окей. еще. Ладно. Давай посмотрим. А можем 0.5 сделать на самом деле. <laughs> Мы так долго будем смотреть. Мы ну, можем поговорить о чем-нибудь. В принципе, начало нормальное, пока, пока он не падал никуда. Давай таймскилл хотя бы полтора поставим. Все, все, ты не выдержал. <laughs> А, нет. Сейчас. Таймнес. Нес. Scale 1.5. Enter. Enter. Нажал? Да. Вот, он, вот у него как раз проблема с этим прыганием по вот этим вот пымпочкам, или как сказать. Да. Вот, он уже потерял полминуты, пока залезал наверх. Здесь он наверняка упадет пару раз, потому что да, вот залезание по вот этим вот на этот уголок, на, на второй, самая большая проблема в УК-3, мне кажется, была. Вот, он постоянно промахивается и падает вниз. Да, это, я думаю, была проблема многих. Вообще, чтобы, если что, не упасть, можно с зажатой кнопкой стрейфа, да, допустим, ну вперед, нажимать еще присесть. У вас получается. Это если что... ты залезешь уже на, наверх, а он даже не долезая до верха попадал вниз. Он просто не дожимал вперед. Как бы можно жать смело вперед, как, ну, чтобы. И упасть вниз, залететь. да, еще сильнее. Да, да, но если ты нажимаешь присесть, то он у тебя просто залазит и все. Mm. Как бы, ну, ну, я так, аид раунд проходил. <laughs> Ну, поначалу. Ну, Кудри? Нет, вот, вот, а ты чё? Это же, так это в то же самое. Ничего, ничего подобного. Тут, если он воткнулся, он мог просто свалиться Нет, вообще направо. Ну, понятно, что твой ноклип работает как бы в Q3, так же, как в CPM. Но это ничего не значит. Смотри, он в лабиринте не заблудился. Mm. Вроде. Е, да, проходил тоже через правый проход. Постукался по... во много кубиков. Залез осторожно на прямую, чтобы не свалиться точно. И потихонечку, потихонечку. Да, очень сейвово. 9 минут сервер тайм. Я думаю, это все время, что он потратил на эту карту. <laughs> Третий ну, раз проходит. Мне кажется, он падал несколько раз уже. Он знает, где финиш, знает, как проходить. Ну Так. трудно не знать, где финиш. Следующее. Вайпер, Россия, Тольятти, плей. 2.25. Тольятти. Побыстрее на минуту. Угу. Целую минуту. Просто целую минуту чувак стрелал. Интересно, где. Думаешь, он использовал твои читы? Не, не уверен. Посмотрим. Он... Ну, стрезу, я думаю, мало кто юзал, потому что она очень сложная. Там... Ну, вот здесь он побыстрее, кстати, пришел. Да, он смог фрейма джампами пропрыгать почти все эти падики. Уже на 20 секунд быстрее, чем у... Вот он с контролом, он контрол зажимает и потихонечку пропрыгивает. Вот, вот, я про это и говорю. И с первого раза здесь прошел. Угу. И здесь почти нон-стоп. Ну как, почти нон-стоп, он прям проскакал, все хорошо угу. у него принципе, вот э, Viper набирает обороты, я так понимаю. Viper, конечно, уже не тот. Ну, это и не тот, <laughs> не тот Viper, <laughs> к сожалению, но будем любить и жаловать этого. И, собственно, ну, у него есть э, хороший учитель, это Кианекс, который показывает, кстати, очень топовые результаты на данный момент. О, он заблудился в тоннеле. <laughs> А, я говорил, говорил. Вот смотри, он сейчас еще случайно развернется и обратно пойдет. Нет. Повезло. Повтыкался во все кубики, во все, что только можно. Сервер Тай 74 минуты. Ну Офигеть. Вот, вот чувак попотел, да. Это, это вот отдельный респект таким пацанам, у которых сервер тайм там, знаешь. Ну, если только они не АФК стояли, естественно. Финиш. А то так, конечно, я тоже могу mm. включить карту там, уйти на работу, <laughs> прийти. Ну что ж, э, Декус 2.18 плей. Быстрее на 7 секунд. Да. Ну, Вайпер там на, на кубиках на очень кубиках, много потерял. Да. На, там дорожку, видимо, плохо вообще для себя нашел. И, ну, наверное, там даже не пытался тестировать ее. Где-то вначале очень много времени потерял. высоко, высоко залетел. Неплохо, в принципе. Он сразу через пад прыгнул. Но вниз, э, так сказать, на нижнюю часть кубика э, в, в Q3 выгоднее на первый наверх было приземляться, потому что фреймер от джампа сразу на... В общем, быстрее дальше проходилось. Mm. небольшие проблемы с этими кубиками были. Но ну, не с теми же, как у Вайпера, а вот в принципе с этим. Со всеми кубиками. Немножко... Чуть не свалился с красной этой прямой. Ну, старт медленнее, чем у Вайпера на 4 секунды. Mm. Он Почти. зато не заблудился в тоннеле, он... Да. И более так как-то его по -по быстрее, по-моему, да? Сейчас посмотрим поживее. кубики, может он дорожку на находил. Да, он проходил вот это по правой прямой. Она более выгодная, чем слева там где-то втыкаться во все, что можно. Вот, и мне кажется, на этих красных прямых он побыстрее старался строить. Финиш. Следующий ВП России 212. Плей. Блин, у меня в ушах как будто самолет пролетел. Как думаешь, я умираю? В принципе, начало очень неплохое. <laughs> Почему ты меня заигнорил? Э, Чего? Ладно, Так, первый чек, первый чек. Я буду сравнивать первый чек, потому что я запомнил... Это демка в онлайне, кстати. И как у Вайпера почти тоже 28 секунд. Вот он притормаживал на каждом падике на маленьком. Да, но так без приседа это не очень удобно, потому что ты можешь свалиться. А с приседом более так надежно, надежно. А, не допрыгнул. Только кнопочкой вперед прыгал по этим падикам, причем с остановкой. И здесь красный остановился, хотя можно было удобнее просто пропрыгать. Ой, вниз, я думал, упадет почти упал. Тоже потерял немножко времени. Ну и тут повтыкался в каждый угол. И в кубике тоже во все наверняка сейчас пересчитают. Почти. В конце вроде неплохо у меня получилось найти прямую. Боялся, наверное, срезать. И... Зато финишировал. Молодец. Следующий. Да, жаль, без логина, конечно. Корж, Country Hero 1.59, play. Две минуты, на... да, на 12 секунд аж. Mm -hmm. Или сколько там? Да. Это очень много, по идее. Сейчас посмотрим. Mm -hmm. Но мне очень интересен первый чек потому что я остальные не запомнил что-то. Я знаю, что пока что самый быстрый был у Вайпера и вот у ВП. Warpack. Вот, он по, по самым верхам проходил, поэтому здесь он сэкономил да. очень много. Три секунды почти отжал у Вайпера. Пока самый быстрый корж. Ой, здесь тоже быстро идея. пропрыгал по этим да, паликам. Здесь на один здесь больше. Здесь почти нон-стоп. Mm Не, ну, ну тот э, варпак он останавливался. Кош почти без ног сидел, вот смотри. Mm-hmm. Тоже это важно, вот это вот, тем более на такой дистанции, когда карта идет э, достаточно долго, как бы любая вот эта мелочевка где-то за, втык, он, если их исключить, то можно хороший тайм просто сделать, если просто чисто пройти именно такие карты. Но мы всегда да, это везде да, говорим. Да, конечно. Да. Вот, и здесь тоннель намного меньше втыкался. Но ну, вот на, на кубиках, к сожалению, вот уже три раза воткнулся. Четыре, пять. Но, ну, но вроде залез наверх и а нормально стрейфит по этим палочкам. Ой, чуть не свалился. Ну ничего. Финиш. 1.59. Следующее в Вольве 1.56. Плей. Еще на 4 секунды быстрее. 4 ведь? 6, 7, 8, 9. На 3, на 3. Не забываю, что Уэнтер плохо с математикой, <laughs> поэтому он программист. Ты же программист? Да. Е. Программист. Программист. Да, зря прыгал на, ну, срезал пат из-за этого, наверное. Он, у него не получилось так быстро пройти, как ну, просто по, по верхам этих кубиков. Он допрыгнул до, до конца, дальше. Стрейфит, стрейфит. Он останавливался на каждом падике, ну ладно. Здесь немножко воткнулся в красную перекладину. Ой, упал вниз, ой, сколько он потерял. Если у него получилось также пройти, но если он не воткнулся и не упасть вниз, я думаю, он намного больше сэкономил бы. Ну, вот здесь прямая тоже дорожку нашел нормально. О, Ой, зацепился немножко. О, чуть, да, чуть, прям... чуть не упал с красной перекладины. Обидненько. Когда прыгнул и финиш. 56. А, а, следующий монстрик. Плей. 1.55.8. Еще на полсекунды быстрее. На пол. Вот какая, какая маленькая разница. Если бы не упал, я забыл кто там был перед этим, он бы Волги. обошел его точно. Да. Так, э, в принципе, неплохо. По верхам. Да, по верхам проходил. Фрейм и джамп мне получилось все пройти. Очень неплохо. Наверх, наверх. С, немножко с остановками, но получилось запрыгнуть наверх здесь тоже пропрыгался, вроде неплохо. Э. Вот, не втыкался в эту красную прикладину, не упал вниз. А, тоннель, в принципе, да, в принципе, нормально пройден. Пока, пока не воткнулся в нем. Очень ну, это вроде не страшно. Если бы он получше дорожку нашел на кубиках, он бы намного быстрее прошел. Да, но кубики очень много решали, потому что... Да, он... он... Там прямо не то чтобы он, прям запинаешься, а там иногда... Да. А, подожди, 14, 22. А, он, Что 8 секунд от меня потерял на кубиках. Нет. А. Ну просто э, вот на кубиках э, ты в основном не просто запинаешься где-то, а ты mm -hmm. прямо в ну, просто встаешь, получается. Ну, то скорость у тебя была какая-то? Да, ты пол, полностью скорость теряешь, да, в этом минус mm. большой. А, Винтер uh, 1.45.4. Uh, да, так, наверное, будем смотреть. Play. А еще на 10 секунд быстрее. Наверное, у него кубики получше пройдены, сейчас посмотрим. А мне кажется, вначале... Ну, я даже не знаю. Олимпик, Атлетик, Раша. Она а смотрит Винтер, интересно? Винтер, напиши комментарий, если ты это смотришь. И Маскаль тоже, пожалуйста. <laughs> И вообще, ребят, комментируйте, не стесняйтесь. Мы все читаем, ну я, по крайней <laughs> мере, точно. Я все читаю, все вижу, всегда отвечу. Ну, как быстро дергается у него, все. Нет, есть, на, на, наверное, да, наверное, зря там скилл поставить, да, хотя бы 1-3. Да. 1-3. Ага. Пешком проходил э, лабиринт. Да, он очень много там по... поостанавливался. Ну, а, и воткнулся немножко. Тут еще воткнулся на кубиках опять на этих. В общем, эта карта, это... О, чуть не упал. Самое основное было, это пройти как можно меньше зав завтыков э, получив. То есть желательно вообще без, без единой ошибки со всеми срезами. Но, к сожалению, так прям очень-очень сложно было проходить. Чем, чем меньше вы завтыкались вот за всякие кубики, во всякие там завтыки, где можно было, тем быстрее получится у вас пройти. Kinex 1.45 Play. А, разница да. в 160, это, ну, сколько там фреймов, грубо говоря. Ну, блин, короче, это очень мало на, так, на дистанции такой карты, поэтому, блин, ну это, не знаю, это на самом деле очень круто. То, что такая разница, и... Мне кажется, что если бы они знали таймы друг друга и они постарались перебить, конечно. Да-да, то есть они вот так вот плотно шли друг к другу, и, ну, возможно, не хватило какого-то толчка, чтобы чуть-чуть еще улучшить. И вот это э, знание тайма оппонента наверняка был, послужило бы толчком. Начало очень неплохое. Он быстро прям да, все 22 проходит. 8 первый чек. Ну вот KNX, кстати, как раз а, подучивает, я думаю, Вайпера. Сразу видно чашку. И... Эх. Можно было посильнее пострейфить, сэкономить там прыжок или полпрыжка. че то слишком много прыжков, кажется. Так, а здесь как? Ой, он немножко затыкал свою дорожку, прыгает прям. Хотя он, он видимо, нашел себе дорожку, как прыгать по этим кубикам. дают. Да, и финиш Мощный. получилось пройти. Ну, финиш э, медленно. Ну, то есть там можно mm-hmm. было чуть на прыжок меньше сделать. Нос в 1.38.9, плей. Нос топ-4, приближаемся да, к на... золотому топ-3. На сколько? На... Еще на 5 секунд быстрее. Да, сейчас посмотрим, что смог сделать нос. О, он с циркла начинал и с краешка перепрыгнул все это. Четыре. Да, пропрыгивал по, по крышечкам, по, по этим, по падикам. В принципе, неплохо. Крышечки из-под Балтики 0. Mm. Носов наверняка бахнул. Ну, у нас специалист по таким картам. Как Он ну, там, по-моему, контрол зажимал, когда залезал на эти... Да, на может быть, для большего контроля. Угу но просто в, в, вообще теоретически контрол вообще почти нежелательно нажимать, когда проходишь. Но это если ты очень быстро пытаешься пройти, то каждое зажатие контрола оно тебе замедляет. Желательно только стрелочками проходить, но если ты хочешь быстро. Но он, смотри, когда он достаточно технично его нажимал. Прям вот очень да, технично. Да, я понимаю, по чуть-чуть, но все равно это медленнее, чем без контрола. О, То есть ты как бы унижаешь его сейчас при всех. Нет, я просто говорю то, что... <laughs> Если, ну, э, чтобы вообще хоть как-то пройти, контрол очень помогает. Чтобы пройти прям э, быстро, надо его по чуть-чуть нажимать. Чтобы прям вообще супер-пупер пройти, надо желательно вообще без него. Но иногда это прям очень-очень сложно. Даже я на длинных очень картах юзал контрол, чтобы не свалиться случайно. Даже ты? Да, ты думал. Э, да, да ты в смысле, ты серьезно? <laughs> Топ-3 бронзовый Топ да. кубок у нас, а, да. Опять скилл... побыстрее. Там скилл такой же или единичку ставить? Нет, Скажи. давай 1 три наверное. Посмотрим топ-1 демку с okay, play. Я думаю, на такой карте не особо есть смысл что-то высматривать. Там разница в 4 секунды, я их потерял просто где-то на... Эм, блин, я не знаю, где-то на, на кубиках на каких-то кет просто быстрее как-то умудрился их пройти. А так каких-то глобальных срез э, я не знаю, я не нашел, по крайней мере. В принципе, нормально ну, пропрыгал. Стрейф, э, в, в целом стрейф у тебя намного лучше, чем у Носфа. Это даже как бы видно, по идее. Быстро получилось по этим кубикам пройти, чуть не свалился вниз, но получилось. Да, да, да. <laughs> Ты, ты, ты не занервничал в этом моменте? Ну, там сложно. Ну, я старался как можно быстрее проходить. Ну ты когда увидел, что ты чуть не падаешь, ты занервничал? А... Да нет, я бы заново начал. А, а просто, вот долетел. Это просто, естественно, не первая попытка была. Я это место там очень много играл. Ты... Ты в лабиринте воткнулся, что? По-моему, чуть-чуть совсем. Ты прям, да нифига себе, это вот, наверное, секунду ты просрал. Зато по, по этим нормально попрыгал. Ну, это еще посмотрим, потому что у Кета там 4 секунды. И вот здесь у Носфа немножко получше было, хотя у тебя в целом картина вот эта вот... А, э... подожди, я не ту демку что смотрел? В смысле? Это моя демка, которая... 1.33.7. Блин, а я, я, я не отправил демку, что ли? За... Э, у меня 1.33.0 есть демка. Я думаю, откуда же мне там плюсы-минусы? Оказывается, я просто забыл отправить еще одну демку. Ну ладно. Mm. Ну там все разницы не было никакой, никакой на том же месте. Ну, а, следующий Портлан. Это кто у нас? Это Спринг. Спринг. А, так, ладно, окей. Плей. На 2 секунды побыстрее. И э, сразу, может быть, кто не знал, Спринг вообще, по-моему, один из очень немногих, очень редких рас. Он отправил демку. Вообще mm. не знаю, как он про нас узнал. Типа мы такие задроты тут сидим у себя в да, у нас, России. у нас, к сожалению... О, наискосок прыгал. Мне также надо было. Вот прыж... экономия прыжка. Угу. Вот от, от меня уже больше секунды он где-то сэкономил. Вот. И Спринг очень качественный игрок, опять же, вот такого рода карт. Как, собственно, и Кет, как и Нос. Ну, Нос, скорее всего, просто потратил не, не, немного времени на это. А у спринга всего 16 минут сервер тайм, поэтому будем исходить из этого. Два, три, четыре. В принципе, быстро получилось залезть. Кет, скорее всего, в этом тоннеле очень много сэкономил. Он, он же любит такие фреймы jump ные повороты. Да, но спринг тоже там врезался в лабиринте. Double jump. О, дорожка классная, нашел хорошую дорожку, пропрыгал ее, ни разу не столкнувшись на кубике. И вот на финише на балках тоже он чуть быстрее тебя сделал, там не, не, не споткнулся. Да, по-моему, не быстрее. Да быстрее. У меня по чекам также. Немножко. А, да? Ну, угу. может, там не особо это влияет. А, и кет, первое ну место, ну, ладно, да, давай таймскейл поставлю. Таймскейл да, 1. А, плей. Uh, 1.29 вышел из uh, 1.30. Полутора минут, да. Да. Задрот. Даже не знаю, сказать. Тебе вот обидно? Да нет, пускай. Молодец. Пускай играет. Два, три, четыре. <laughs> Пускай играет. Здесь он тоже не прыгал сразу наискосок. Вот э, спринг, по идее, Но ну, если бы Кет юзал его дорожку, он бы еще там 0,7 сэкономил. Да, ну вот секунду, да по идее. Интересно, где тогда Кет отжал все остальное, потому что пока выглядит не очень да, быстро. пока все так же. А, он, скорее всего, на финише вас обогнал всех, я понял. Ну, сейчас посмотрим. По-моему, он все-таки в тоннеле где-то как-то быстро очень много сэкономил. И вот здесь вот он уже секунду от меня еще полторы где-то нашел. Не знаю как и где, но где-то нашел. Отлично, все попрыгал. И здесь еще на секунду от меня отжал. Не знаю где, не знаю как. А, дорожка почти как у спринга, в принципе, по кубикам. Да, он, по-моему, на прыжок Лучше даже, чем я сделал. Или нет? Достаточно да. прямая траектория у него тут была. На да, финиш. и финиш. И... Да, очень классно пройдено. Итак, да. вот были в АКУ-3 демки, поздравляем Кета, поздравляем всех, кто присылал демки, и переходим к CPM демкам, которых у нас дофига, и демки длинные. Да. <laughs> Timescale 1.5. Зупер Зуч Россия, плей. Четыре с половиной минуты. Угу, Я сейчас. надеюсь, он не заблудился в лабиринте. Но мы три минуты будем смотреть, как он... Да. Ты же, ты, ты же сказал, у тебя плохо с математикой. Как ты ну, Понятно. выучил? Ну, в смысле, я умножил на полтора, и все. У тебя плохо с математикой, какого фига? Что? <laughs> Ты сам говорил, у тебя, ты с математикой не дружишь. И тут же умножаешь 4,5 на полтора смысле, кто сказал, что я не дрожу? В смысле, ты сам говорил? Ну, разве? Я не помню уже. <laughs> Память приводит. Кто математика подводит его память? Да. Ой, он упал первый раз. Интересно, как раз он упадет здесь. Давай ну, считать. Раз. Зачем он double jump ами здесь проходит, если можно... Два. Давай считать. Три. Блин, ты чуть быстрее смотришь. Четыре. Пять! Я, блин, как слупок там такой <laughs> жесткий. Сколько там раз уже? Восемь? Нет, не знаю. Ну то считай, считай, это я же перестал. Так, восемь. Так, девять. И... Десять. Это как под Новый год считают, типа, знаешь, последний бой курантов. одиннадцать <laughs> Давай, на двенадцатый братан, двенадцать <laughs> Давай, мы верим в тебя, Андрюха! 13. 14. Зачем он 15. дабл джампы делает, если можно прыжками обычными, как в УК-3? 16. 7, 17. 18. О, наконец-то запрыгнул. Е, 18 раз упал потерялся на карте зачем-то, почему-то что-то, что-то немножко там не то делал. 18 раз. Запомнили? 18 раз. И здесь тоже даблджампа. Он каждый раз даблджампа пытается делать почему-то. Ну... Потихоньку, лучше бы не быстро, лучше по одному прыжку, по чуть-чуть, чем вот так вот падать сто раз. Четвертый, по-моему, раз уже упал. А, не, залез все-таки. Ну реально, вместо того, чтобы 18 раз падать, лучше бы <laughs> еще разок прошел с меньшим количеством падений. В натуре. Ну, вот, э, знаешь, я тут подумал, многие говорили, что ну, когда мы говорили, что вот, там надо было лучше, лучше перепройти, нам говорили, что... Ну, мы так послали для массовости, для, для массовки, чтобы просто демки были. Ребята, пожалейте нас. 4 минуты демка. <laughs> Зачем? Перепройдите хотя бы за 2 или за 3. Ну, ну кач 2.20 плей. Ну, ребята, ну, ну действительно, ну, пожалуйста меня даже сопли. Ух ну, ты, он вообще другую лесенку видал. Я забыл про нее. Даже не показал народу. Прыжки, прыжки, прыжки. Падение прям почти в самый низ. Залезает наверх, разгоняется, не разгоняется. Прыгает по каждому кубику, даже не по каждому. Вот он циркулами, как я и говорил, потихоньку пропрыгивает вперед. по чуть-чуть, по чуть-чуть, но залез наверх таки. Эх, циркл. О, залез наверх. Раз, два, три, четыре. О, с первого раза получилось. залезает, в принципе, неплохо. Потом прыжками, прыжками, потихонечку пропрыгивает, пропрыгивает, пропрыгивает. О, double jump. Еще double jump. Вау, даже не споткнулся на кубиках ни разу. Он, видимо, не первый раз уже проходит эту карту. Сколько тут? Ну да, server time 10 минут целых. Финиш. Мне кажется, он чуть больше, чем первый, ну, больше 10 минут играл. Думаешь? Не знаю сколько. Мне кажется, да. Мне, за... мне кажется, он даже АФК постоял минут 7. Там за эти 10 минут, мне кажется, ой, за эти, ну, по 10 раз, больше раз упадешь, если просто. Ну ладно. RX-8, Российская Санкт-Петербург, Play. Не, влез, не влезла буква Г в самом, ее кон, самом конце. Петербург. Санкт-Петербург. Почему Петербург? Там же Понятия Питер. Питер, наверное. Питер, по-моему. Ну, по-английски пишется не Петербург ведь. А, или Пе Петербург. Черт, черт, я не знаю. Что, сколько стоит? Я мотаю вперед. <laughs> Нервный сегодня. <laughs> Что там у тебя? Сколько сервер тайм? Давай я так подравняюсь. 9, 14, 9, 15, 9, 16. Ой, ну я далеко ближе. Ой, я... Э, ладно. <laughs> Извини, X8. Так, таймскейл 1.5. Скажешь, когда у тебя будет 9.53? 53, окей, да. хорошо. Ну, Еще... ну только за заранее начинай там за пару секунд. Хорошо. 50, 51, 52, 53. Угу. Так, залез наверх за... Давай, прыжок. Получилось. Раз, два. Двумя даблджампами залезал. Ходил падик. Потихонечку, потихонечку, чтобы не свалиться с, кра с красной палки. М-м, оп, промахнулся. Он, я не знаю, не нашел дорожку, что ли, в этом туннеле. Сейчас еще втыкаться, наверное, будет, нет? Ух ты, даже не споткнулся об кубики. Так, прыгает, в принципе, неплохо. И скоро финиш. Финиш. 2.05. А, так. Где, где, где? Кто? Чего? Ты здесь? Так. Да, да, да. Я забыл, кого мы сейчас смотрели. RX8. Э, да. Headhunter э, Play. Украина, Луганск. Год 2037. Не помню, насколько быстрее. На чуть-чуть, видимо. Так, double jump запрыгивал. Да, без double jump а. Проходил с самой длинной дорожкой, потихонечку падал вниз. А, пропрыгал, в принципе, падиком нормально, не свалился, не упал вниз. Два, три, четыре, пять. Потихонечку залез наверх, не свалился. Все, посмотрим. Но ну, а зацепился, упал. Вот здесь он потерял, наверное, несколько сек секунд 5, если не больше. Может меньше, конечно. Ой, и здесь еще потерял. А чуть не свалился с этой палки. Да, по джампам это прыгнул наверх. Быстро дергается мышка. Непривычно так смотреть. Ну да. Не, но ну я уже привык, на самом деле. Он залез почти с... Ну, почти. Но не на самый верх. И по перекладине пропрыгал и финиш 2.03. Следующее. Kianex Play 2.03.3. Еще на 500 миллисекунд. Вроде карта такая большая, а разница всего в полсекунды. Да-да-да, это самое удивительное, что игроки достаточно близко. А он, он кстати, быстро проходит. 3, 4, 5. О, почти высоко прыгал, с самого низа забирался. Ой, полнис. Ну ничего. Пропрыгал, в принципе, нормально. Здесь тоже неплохо. Дабл джамп, дабл прыжки. А, я не знаю, зачем это попробовал запрыгнуть. <laughs> Что-то да. Странный жест. Да, цирклами нормально залез наверх. него и в самый низ упал. И здесь он потерял очень много. Опять заблудился в этом <laughs> Ну как там? Там ну. один единственный поворот. Ну видишь как? Стреляйте слишком суровые мужики. Наткнулся четыре раза, наверное, в эти кубики. Залез кое-как наверх. фреймы жампа зачем ты юзал, если это CPM физика на этой перекладине? Мог просто заворачивать, наверное, мышкой. Ладно, следующий. Лунтик, плей. 1.58, он сколько народу обошел? 5 человек. Да, угу, да, Лунтик. Выше. Лунтик красавчик, конечно. На кудри не очень хороший результат, но в ЦПМ я даже не могу удивлен. Приятно удивлен. Да, 3, 4, 5 и там 3 кубика было внизу. Получится у по вазикам пробрыгать? Да, получилось. Так, а здесь? Раз, раз, раз. Вроде не упал ни разу. Потихонечку залез наверх. Получилось пропрыгать по всем, по всем палкам, перекладинам. Вот, залез тоже, не упал вниз потихонечку залезает по падикам, чтобы все-таки не свалиться. Угу. Очень аккуратно. Угу. Все очень пока хорошо. Мне кажется, многовато в тоннеле потерял, хотя не знаю. Об, об, все стенки пересчитал. Он почти не врезался в кубики. И здесь он, наверное, будет потихоньку заворачивать, чтобы не свалиться. О, чуть не упал. И финиш 1.58. Следующее. Unnamed Player. Player. Play. А, ты не в курсе? Не в курсе, кто это? Э, я сейчас тебе все скажу, кто это. Знаешь, кто это? Это... Это 720. Это... Это тебе о чем-то говорит? <laughs> Нет, мало чего. Ну, это... Не знаю, мне почему-то я думал, что это кто-то знакомый, но я, честно, не... Залез, в принципе, нормально, тоже не падал на этих на перекладинах. Хотя в CPM, я не знаю, там очень сложно упасть. Как у людей это получается. Ну, точнее, это не... внутри намного проще, но все, все равно циклами здесь вязал по этим падикам. Воткнулся здесь красную перекладину вместо того, чтобы сбоку ее прыгнуть. Помимо джампа использовал зачем-то в, в CPM физике. И здесь он не воткнулся да, боль лучше, ну, по крайней мере. Завязал опять торса почему-то на этот перекладину красную. И финишировал. Эх, следующая демка. Спазник плей. Россия. 1.47.6. Еще на 10 секунд быстрее. Вот да, спазник э, тоже очень даже красавчик. Давай со следующей демки 1.3 поставим. Давай мне кажется, уже быстро начинает двигаться народ. Пора уже, да? 3, 4, 5, вниз. Так, залезает наверх. Здесь тоже потихонечку. Ты сможешь доделать обзор? Нет. К сожалению. Да, но ну мы можем посмотреть еще пару демок. Ты можешь закончить один, и... либо мы закончим чуть чуть позже, через секунду <laughs> для <laughs> всех. Ну, смотри, сам решай. Ну, там еще да, много демок, там... Штук сейчас. Еще 14. Сейчас он дойдет до конца? Да, мы, наверное, сделаем тогда паузу и чуть позже допишем. Ну давай, пос, да, Для вас, народ, ни, еще... ничего не изменится. <laughs> Для вас будет магия. <laughs> Это мы наркоманы просто. Перепрыгнул и финиш. Ну, Спизник, он э, играл когда-то давно. Он пару раз бывал на стримах и Э, в общем-то, я очень рад, что он камбэкнулся. А, в принципе, молодец. пусть продолжает, да, свои, свое шествие. Если что, пусть... Если что, все пишите мне, я вам помогу, если какие-то у вас вопросы по игре. И следующая демка Римыч 1.46.4. Play. На минуту 200 быстрее. На секунду 200. Да, да секунду, <laughs> секунду 200. <laughs> Минуту 200, я думаю, будет. Так сообщество не пережило. Так, долетел, в принципе, нормально. Да. Тут он через пад перепрыгнул. В принципе, не так, как остальные. Не свалился на этих столбиках. Неплохо, в принципе. Ну да, не торопясь, так выверенно. В принципе, максимально быстро, как может. Главное, не падать. О, упал разок. Да. Небольшая досада, скорости не хватило немножко. споткнулся немножко об уголок, но вроде не так страшно, не так много потерял. Он вон, в онлайне играл. Да. Молодец. О, еще раз. Тут на кубиках. О, еще раз заткнулся еще раз. <laughs> Еще. Чуть не упал вниз, по-моему, разок. Димон остался Финиш. в истории. Чуть дважды он даже не упал где-то. Да, наверное. Так. Следующее Гимрок Беларусь Плей. Еще на секунду. Ну, чуть меньше, чем на секунду, но быстрее. 700. правой стороны решил проходить, интересно. А, нет, без оба. Я же думал, что он оба будет ловить. Подумал. Мне кажется, многие даже не знали про этот топ. Mm. Ребят, Может если быть. вы знали про этот топ, напишите он, в комментариях. Он не такой простой, там я же показывал то, что его не так просто поймать. Угу. Если ну да, он... не, ну в ЦПМ-то его попроще поймать. Но ну, если бы он с прыжка был, он был, был бы вообще легкий. Ну это да. Я их не запрыгнул немножко. 6. Ой, как низко. Надо было чуть посильнее стрейфить и прыгать вперед, а не вниз. Кнопкой вперед по лабиринту прыгает, ну. но... Ну зато он не врезался никуда. Mm. Это же тоже плюс. Он, если кнопкой себя ну, вперед... ящик отнулся, еще раз ящик отнулся. Ну блин, ну вот такой вот он человек, ну вот что ты сделал? Все мы разные, кто-то втыкается, кто-то не втыкается. Кнопкой вперед, конечно, не очень выгодно поворачивать. Но зато он повер... поворачивал и лабиринт чистенько прошел. И с большим отрывом 7 секунд Торнер с 1.38.6. Mm -hmm. Play. Mm Да, 7 секунд это много, но но недостаточно много. Ух ты, какое интересное начало. Прыжок и... прыжок вначале потерял, не допрыгнул. 3, 4, и перепрыгнул в яму и решил по падикам прыгать. Там же вроде просто постепенно допрыгивается. Не знаю, почему не нашел эту дорожку, что ли. С double jump ами проходил, интересно как. По большому радиусу лишний прыжок или два делал воткнулся в ящик. Угу. Ну, блин, Торнер мог лучше. Намного да. лучше. Дабл джамп все знаем. проходил. Да. Тут стрейфу его не хватило, там можно было спокойно срезать прыжок. В лабиринте не врезался. Да, в ящиках. Э, врезался. Как минимум один раз. Два раза. Угу. И тут еще тоже у него как-то не очень получилось подниматься. Два, три, финиш, 1.38. Следующий, хулиган 1.35.7, плей. А, на 3 секунды еще быстрее хулиган, перебил Торнера, хулиган. Торнеру надо задуматься о том, что он делает со своей жизнью. Мне кажется. Ну, эта карта такая не очень удобная, удачная. Ее... Ну, это, конечно, не каждый станет что-то там выдумывать, какой-то рекорд, ну, пытаться сделать mm-hmm. хороший тайм. Просто пройдет пару раз более-менее чистенько, типа, и сойдет. В принципе, это понятно. Но «Ну, мы-то ведь смотрим эти демки, это ладно сделать. Ты в процессе, как у хулигана 530 минут э, сервитаем. <laughs> Подожди, а он... Вот это а, о, это он в онлайне играет, ты чего? В онлайне там... Так, это... так видишь, кроме него никто не прыгает. Это значит... Знаешь, что значит? Ну, что... Как бы, что кто-то фк стоял очень долго. Нет, нет, нет. Че, почему нет? <laughs> Потому что я знаю хулигана. Потому что и... кто-то поиграл эту карту, там зашли чуваки, стали АФК, потом не, он не, зашел не, не, не. и... С чего ты взял, что он один играет? Может там в АФК 10 человек еще? Нет, он один играет. С чего ты и взял? Все 500, 530 минут он один играет. Ну что я с ним общался в это время. Как ты с ним мог общаться, если он один играет? Ну я общался с ним по этому, по Дискорду. Ну, в общем, неплохое прохождение. Хотя... Да, ну чисто, кстати, чисто прошел. Mm-hmm. Да, это большой плюс. Вольви, Канада, 1.33, плей. Да, 2 секунды побыстрее. Угу. Таймы все плотные, ну не такие большие разрывы, хоть много очень таймов на такой карте длинной и сложной. И плотные, и плотные, 3, 4. И не, не решился прыгать вперед. Я уж подумал, яму перепрыгивать будет. Вон, срезал сколько. Да, срезал хорошо. Он, кстати, играет, вот у него player name, Logitech M325. Я говорил, не говорил, не помню, но это... А, говорил, по-моему. То, что это офисная <laughs> мышка беспроводная. Да-да-да, я ее даже показывал. Я ее на стриме да, даже да. показывал типа а, не, не, предназначены вообще для серфа Не, не на стриме, на обзоре. На обзоре, да. Четыре, пять. Запрыгнул, Ну, с этой мышкой, может быть, мапить удобно. Ну, мне кажется, с любой другой тоже может быть удобно мапить. Ну, у меня вот на работе. Вау, он не, зап... не заткнулся на, на, на этих, и... на кубиках, круто. Да-да-да, и скорости много было. Угу. Ты финиш. Хоть... Not bad. Да, хотя и не так быстро, как могло бы быть. Мягкий пузик перебил на, на три фрейма. Три, <laughs> подожди, сколько? Три, три, три, три, три фрейма. Шесть. Ну да, три фрейма. плей. Три фрейма. Очень близкие таймы. М -м, интересно, где же? <laughs> Где же мы эти три фрейма найдем? А ты сможешь увидеть их прям вот, вот где? Ну, не знаю. Нет, вряд ли. Вот в теории мог вот здесь на этих падах. Потому а, что он... Волви там остановился. Но он прыгал на один подболь дальше. Да, но он остановился, а Пус просто пропрыгал. И скорость итоговая у него была больше. А причем там скорость все равно падает. По падам одинаковое количество прыжков. Ой, сколько он здесь прыжков сделал. А вот здесь... И здесь еще два прыжка. И здесь еще воткнулся в этот. Что-то пуст читы где-то намутил, что ли? Где-то ракета лежит по-любому, да? Как он три фрейма отжил? Ну, лабиринт немножко похуже вроде. Может быть, на ящиках побыстрее? Но он где-то явно должен пройти намного быстрее. Да у там было это... Ящики тоже очень крутые. 3, 4, 5 и финиш. Я не доверяю пузу. Mm. Как-то он странно прошел. Не нашел эти три фрейма? Ну ладно. Нет. <laughs> Абибас, Россия 21-27-3, плей. На 6, 6 секунд. Да, 6 да. секунд. Наверное, там часть прыжков, где э, Мякипус прыгал по около, около ящиков, там он несколько раз воткнулся. Возможно, это как раз и могло эти 6 секунд срезать. Ух ты, 2, 3, а Вау, как интересно. Очень интересное прохождение. Так, кстати, намного проще проходить. Скорость больше, прыжки дальше, яму проще перепрыгивать хоть и чуть меньше, но там пара прыжков получается траектория или несколько. Вот забыл жампа сразу наверх, прыжками допрыгнул до лесенки, залез наверх, в принципе пока все хорошо идет. Чуть-чуть зацепился за уголок, но вроде ничего страшного. ящике. Ой, воткнулся в ящик, к сожалению. Ну, в целом прошел быстрее вроде, да? Да, у него нач... начало и... быстрее. Он яму да. перепрыгивал большую и сразу скорость сохранил, там проходил. Вот это варпак, ему... Да. Варпак, варпак. Ты посмотри, где он уже забрался, куда. Бибас mm. перебал на секунду. Плей. 1.26.1. Ты залез наверх. Три, четыре, пять. И перепрыгнул яму. И это срезу сделал, который я показывал. Пока все круто, очень быстро. Дабл-джампами проходят. Немножко останавливается после них, но Вроде ничего страшного. Здесь надо два прыжка Есть, больше сделал. Ну, пока все круто. Даже вот эти падики пропрыгнул так. Римыч тоже там хотел. Ну, а немножко упал на лестнике. Воткнулся в ящик. Эх, скорость маленькая. На маленькой скорости кое-как попрыгался э, все это. Ну и прыгай дальше. Да, 3 и финиш. 1.26.1. Окей, следующее. Avenger. Avenger. 1.25.5. плей, Еще секунда. Угу. Отрыв. Начинается вот в топе очень-очень какие-то далекие отрывы. Хотя, ну, казалось бы, секунды на такой дистанции немного, но все равно это целый прыжок. Вот он, он не, не срезал, он, смотри, по медленной дорожке проходил начало. Он здесь уже, небось... Сейчас, сколько он здесь потерял? 6 секунд уже потерял. А ну, по крайней мере, от меня, а от предыдущей демки, наверное, я не посмотрел сколько. и никто отклик не сделал, вот что. Mm -hmm. Никому мы приз за оригинальность не дадим сегодня. Хотя я бы пока Абибасу его отдал, наверное, потому что он так оббегал. А, -а, а, да, да, интересная дорожка была. Ну, если опыт никто не сделает, то Абибас-то твое почетное почетный трофей. Я думаю, надо, знаешь, будет запариться и где-то вот Ух ты, как быстро он прошел. Да, кубики вообще круто. И здесь очень тоже хорошо пропрыгал по этим балкам. Финиш. Думаю, можно будет запариться и заказать там из металла какой-нибудь, типа, знаешь, статуэтку приз за оригинальность. И на почту высылать, кто заслужил. Ну, посмотрим, подумаем. Так, это кто сейчас был? Это Avenger, да? Да. Теперь Зо... Подожди, Avenger... мы сейчас... Э, так, консоль. Avenger, окей. Зорн 23.0. Плей На 2 секунды, 2,5 секунды быстрее прошел. Посмотрим, посмотрим. Ой, немножко потерял полпрыжка или прыжок. Три, четыре, пять. Перепрыгнул яму. Сделал срезу. Потерял всего секунду. Здесь тоже быстро пропрыгал, не, не споткнулся, не упал. Два. В принципе, нормально поднимается. Неплохо так прострейфил, запрыгнул на лесенку, залез наверх. кубики. Получился первый кубик, второй кубик. И здесь получилось. Неплохо очень пропрыгал. И... Но все же это чуть медленнее, чем, чем у Авенджера было, к сожалению. Вот. Да, ну все равно 2 угу. секунды. Маскаль, да. 1.18, четвертое это место. 4? Да. Давай. Че предлагаешь включить один таймскилл? 1. 1.18.8. Play. Еще на сколько? 5 секунд. Угу. Запрыгнул, в принципе, нормально за все кубики. Раз, два, три, четыре. Через яму прилетел Срезу получилось у него сделать. по кубикам тоже неплохо пропрыгал. Здесь среза не стал делать. Здесь хорошо пролетел. Угу. Скорость чуть-чуть на кубик не запрыгнул. здесь сразу на кубик Остановился, с double jump а решил проходить. Угу. 4. Не долетел. Лиш, да, ли, лишний да, прыжок еще. сделал на, лестнике. Так, лабиринт. Немножко кривенько. Чудесный волстрейф. И зацепил О. один кубик. Кубики очень медленные. Да, очень медленные. У Эллинджера пока самые быстрые кубики были, по-моему. Mm. И финиш. Ну, да, достаточно неплохо, я думаю, mm-hmm. я бы сказал чисто, очень даже чисто. Сервер рекорд поставил. Да, mm-hmm. красавчик. Пикачу, но, что? Есть, ну да, есть Пикачу, <laughs> который тоже в онлайне стоял 1.11 на 7 секунд быстрее. Плей. Я не видел ее демку. Интересно даже, как, может, у него есть какая-то оригинальная дорожка думаешь, дадим ему без оригинальности? Сейчас посмотрим. Хотя, вроде стандартно все. Ну да, оп не делает. Даблджамп не получился, но пол прыжка вроде не так страшно, ну ладно. Быстро пропрыгнул эти кубики зигзагообразные. Сделал срезу на прыжок. Угу. Здесь очень быстро запрыгнул. Здесь тоже Но ну, все пока, классно, быстро. Да, да пока, пока очень... Срезы за счет срезы и вот... Э, пока все классно. В целом. Три, да, четыре. Запрыгнул на верхний. Лабиринт почетче, чем у москаля. Здесь не зацепил. И тоже очень быстрые кубики. Угу. Ох ты, как, какую большую яму перепрыгнул. Финиш. Да. Но он За тоже в онлайне, финиш, но он, но он не, не, не, да, не злогинен был. отделяю его буквально полторы секунды. Ну что ж, моя демка 1.10 и 592. Play топ-2. Да, Поздравляем топ тебя, Enter. Ты большой-большой mm -hmm. молодец. Ты сделал самый классный ну, time. Как, как оказалось, почти. он не такой классный оказался. Ну да. Ну ты планировал же топ-1, да, взять? Я надеялся. Два, три, четыре, пять. В принципе, сделал срезку, сделал double jump после срезки. Быстро пропрыгал эти все кубики. Сделал эту да. большую срезу. Но... Ну ладно. Что? Но я в итоге э, этот, вот это вот Э, лабиринт медленно да, прошел. Да, да. в лабиринте очень много потерял. Я вот ты в лабиринте. Если бы ты лабиринт сделал нормально, ты бы Хейста перебил. Сколько там да. у нас разница? В 400, по Да. И на кубиках я пропрыгал. Ну, с double jump а подлетел наверх. Финиш. И топ-1 Хейст, Австралия, плей. Подожди, подожди, подожди. Че? сейчас. Ты уже? Да, да, ну, сейчас остановлю. Давай. А, готов? Да. Плей. Хейст, Австралия. У меня тоже быстрое начало. Он даже с дабл-жапа, наверное, залезал, залетал прыгнул нормально тоже яму. Такое же, такой же начало, в принципе. Разница всего да, в, в 3 фрейма. Здесь до сюда тоже дошел, даже чуть медленнее меня. Ну, он лабиринт, наверное, хорошо прошел. Потому что у тебя на, на лабиринте очень крупный косяк. Я уверен, что он да, кубики он даже срезал, и он очень неплохо завернул. Ну вот, плюс 600 от меня. И здесь, даже несмотря на то, что он останавливался и делал циркл, у него получилось быстрее. Ну, на так как он там 600 срезал, здесь он на 400. Ну что ж, поздравляем. Очень неплохо пройдено. И как только из-за лабиринта мне получилось быстрее. Так, да. если бы он на лабиринте еще сделал с даблджампа залет наверх, у него было бы намного быстрее. Вот. А... Вот мы посмотрели демки. Давай еще раз в q глянем. Топ-1. Кита. Mm, ну просто... 0,5 там? Не-не-не, просто-просто разок, не? Или в 0.1 сделать? Ну, нет, просто... не, не знаю, что думаешь. Таймскейл один просто разок пускаем досмотрим досмотрим play Ну, давай. Такую же демку, я уже забыл просто, как он там проходил. М Обычно смотрим демки в конце в таймскейле 0.5, но так как демка очень длинная, и мы будем полчаса ее просматривать. <laughs> Ну, не полчаса. Ну, надо было в 0.3 делать. Чем? Ну, не знаю, поиздеваться над собой. Садомаза. Очень классное начало. Запрыгнул на эти кубики. Кое-как, но все-таки запрыгнул. Фреймы джампа у него неплохие, с запрыгиванием куда нужно. Хоть у него и мышка немножко дергается, но это... Э, ну, это сенс такой большой. Или ты думаешь, что он читер? Нет. Я а что за пауза такая была? Ты все-таки думаешь, что, что он нет, читер? Нет, нет, я обдумывал вообще сам, Не читер са, сам вопрос, что ты под этим подразумевал. Чи <laughs> читерство? Да просто у него, не знаю, мышка хреновая, наверное. Ну, учти, что... Вот уже плюс 3 секундаж. Твое читерство и его читерство — это разные вещи. Мое круче, да? <laughs> Или как? Твое читернее. Но вот он на столбы очень хорошо прошел. Ой, ну вот эти... в конце э, прямая даже неплохая. Вот мы и посмотрели всех, всех, всех, все демки. В общем, три. Сейчас я переключусь на браузер. Готов? Готов у меня браузер открыт. А, вот, в принципе, третий раунд. А, вот демки третьего раунда, которые можно скачать, посмотреть, прокомментировать, кому что-то нравится. А, там, не знаю, скачать карту. А, на, на данный момент, ну, на... Э, скоро мы будем делать обзор на четвертую карту, которая... Вот она, четвертая карта, которая проходила там с 11 по 14. И угу. на нее, на нее как раз посмотрим тоже демки, посмотрим, что за карта. А пока, пока, наверное, все. Хм, ну да, комментируйте да. видео, лайкайте, там, как, э, пишите что-нибудь. Если... Участвуйте в онлайн-капе, который, кстати говоря, будет э, в это воскресенье. Энтер тоже приходи, будет сликовый mm онлайн-кап. Посмотрим. А этот будет? Как, как его? Кто там у нас супер слик, чувак? Анх? Да. Не знаю, я попробую его позвать. mm но не уверен, будет ли он. И Брейкера попробую, и Анха тоже. Mm-hmm. Так okay, что okay. Ну, будет жарко, я думаю. Будет да, очень жарко. Да. Если регистрируйтесь. Топовых сликов, да. Сли... А. Регистрация будет открыта 20... 21 числа, если mm. что, когда смотрите. Если вы смотрите 23 уже в понедельник, то сорян, вы не успели. <laughs> так что все. Да. Ну все, вам спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока. Да, всем спасибо. Всем пока.